Если вы думали, что вам не понадобится в Эмиратах машина с э, печкой, то вы сильно ошибаетесь. Мы сейчас были в зоопарке и пошел ливень. Day пас? Yes. Вот это в какое время, что происходит? гореть. Нормально, нормально. Давай, дуй. Сила одной гориллы равна силе шестерым э, среднестатистическим э, людям. температура 19 градусов. Я вот вам сейчас показываю. 19 градусов. Ветер, дождь. Залезли в машину, включили печку на полную и сидим греемся.